что будет, если надо мною будет гроб? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем А пока в уши беруши и глаза в потолок А что будет, если надо мною будет гроб? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем Я лучше под дождем постою еще часочек Нажму на плей и натяну капюшончик Собачьи глаза скалятся теперь с любовью Кто-то искал сладкое в этом мешке с солью А мне приснился сон, кто-то роет себе яму Кто-то зарабатывает, кто-то берет у мамы если ты убит, убитый, не значит, что ты умер Тебя просто выкинут, как тухлое мясо в урну Под потолком сизый дым с улица в уши Мы не прячем в детские игрушки Среди паскудных стен остаюсь я мясом Рэпчик самого дна, люблю теплотрассы А что будет, если надо мною будет групп? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем А пока в уши беру и глаза в потолок а что будет, если надо мною будет групп? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем А пока в уши беру шеи глаза в потолок Покойся с миром, вход рай тебе открытый Мы тебе на днюху пришлем туда открытку На ручках останутся только отпечатки Больше грязного рэпа из подвалов на площадку Избитые коленя и в клочь твои чулки Нет больше правды то, что у них внутри Нет больше дыма на циферблате У бога никогда не поздно сойти. Идите своей дороги Это же жизнь, как шоу в прямом эфире Каждый выдает ошибки, не напрягая силы Что-то внутри сломалось, что-то устало Нужно нажать на начать сначала А что будет, если надо мною будет гроб? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем А пока в уши беруши и глаза в потолок А что будет, если надо мною будет гроб? Кто-то заплачет, а я буду смеяться Плохими были, а добрыми в глазах умрем А пока в уши беруши и глаза в потолок